<laughs> El número uno es la que más se pega. <laughs> en de sentar. Pero tú te ves primero. Cabeza también con pantalones negros. Those are the colors of the Ecuadorian and Colombian flags. Mm. Looks sick.